ang usapang pagiging lingkod, ito po ay akto ng kababaan. Mahihirapan po kayong asahan sa ministry natin na kapag ka po sila ay nasa church, ang kanilang kaisipan, ang kanilang tanaw sa kanilang sarili, manager ako sa aming opisina, di ba? Ako ang boss sa aming kumpanya. Pagka ganyan po, mga kapatid, merong problema sa puso yan. Pagka ganun po ang pinag-usapan, hindi natin maasahan yan. Ang napakaganda po, yung makakita tayo ng mga members na kahit nasa mataas na posisyon sa usapang secular, kahit na po sila ay nasa magandang kalagayan sa anumang kampanya kanilang kinabibilangan, alam nila na sa usapan ng ministeryo, hindi pa galingan, hindi pa taan, pataasan kundi pababaan. Amen? Mahirapan po tayong magkatagpo ng Diyos. Siya nasa itaas, nagpakababa, tapos tayo nagpapakataas. And we know that the best example sa usapan ng humility ay ang ating Panginoon Diyos. Alam niyo po ba na maraming mga nagiging problema sa church dahil sa payabangan, dahil sa paligsahan, dahil sa pagalingan, mga kapatid, the Apostle Paul rebuked them in Philippians chapter 2. Sinasabi niya na magkaroon kayo ng kaisahan ng puso, ng kaisahan ng pag-iisip. At ang maliwanag na sinabi po niya, ang dapat daw po sa atin sa usapang buhay sa gawain ng Panginoon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mga kapatid, si Jesus Christ pa rin ang best example. Sabi nga niya, eh, hindi naman siya pumarito para paglingkuran, kundi para maglingkod. <laughs> Di ba? Tapos tayo po, sinasabi natin, tinawag tayo ng Panginoon, pero hindi tayo willing na mag-serve. At ang tingin natin sa sarili natin, hindi para sa akin ang trabahong yan. Ha? Alam mo naman, bago ko nagsuko ng buhay, kung ano ang profession ko, alam mo naman kung ano ang aking kalagayan, kung gaano kalaki ang sweldo ko. Kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, hindi pinag-uusapan ang profession mo, hindi pinag-uusapan ang position mo, hindi pinag-uusapan ang laki ng sweldo mo. Pagka ikaw ay maglilingkod sa Diyos, Diyos, kinakailangang matuto kang ibaba ang sarili mo.